West TV, tazama ilivyo. sister nation of Somalia to join the East African community. We are looking forward to Ethiopia, Sudan, with all the challenges, to come on board so that we can build a stronger, bigger, and hopefully much prosperous uh, region. The ability of people to move across borders makes it possible for trade in goods and services facilitating wealth creation and socio-economic development. To the extent, therefore, that we are committed to socio-economic transformation and regional integration, we are equally irreversibly invested in human mobility. It is not possible for us to have a conversation about regional integration. It is difficult for us to have a conversation about Africa, continental free trade area, and trade without a conversation about human mobility. It takes people, ideas, opportunities to connect countries and to connect regions. We must not give credibility or credence to the artificial boundaries that exist in our region, a product of a conference in Berlin that had nothing to do with us, that partitioned our continent and allocated us boundaries that have since become roadblocks and impediments and barriers to the movement of people, the movement of uh, goods, and it is our responsibility in this century to tear down the barriers, to convert the boundaries into bridges, to change the roadblocks into stepping stones so that goods, services, ideas, people can move and we can benefit from the myriad of good ideas in different parts of our uh, continent. We cannot allow a small disagreement to take away the hard-earned gains, the painstaking agreements that have been reached. And that is why today there is a, me a meeting of IGAT. We have been building a coalition of many partners across the globe to stop the slide in Sudan. And Kenya, we will be playing our role because we owe it as a duty of responsibility to our brothers and sisters in Sudan as members of our continent. And that is our position. As a region, and as a continent, and as a people, our message to the generals in Sudan is clear and unequivocal. They have no business whatsoever destroying the hard-earned years, many years of developing Sudan. The bombing of buildings, hospitals, and infrastructure is unacceptable. Those generals have no business they have no reason destroying a country that has been built painstakingly by the people of this continent, by our brothers and sisters in Sudan, and we will hold them accountable. tear down the barriers, to convert the boundaries into bridges, to change the roadblocks into stepping stones so that goods, services, ideas, people can move and we can benefit from the myriad of good ideas in different parts of our uh, continent and not work against nature. I think uh, the drive of nature is that humanity is continuously on the move. That is why I na mkaribisha na mtazamaji wa West TV kwa awamu ya pili ya West TV Staftai ambapo tunazamia kwenye gunzo la siku, na pale awali nilikuwa nimekuarifu kwamba leo ikiwa ni tarehe tatu mwezi Mei mwaka 2023, siku ambayo wanahabari wanaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Na hivi leo nikwambia kwamba nitakuwa na wanahabari kuangazia tu kwa undani swala hili, siku hii ina manufaa gani na basi wako studioni. Bila kupoteza muda, nitakuwa nawapa fursa uweze kujitambulisha. Ninaye dadangu Kate Kulo na bwana Benson Lusenaka, lakini tutakuwa naweza kutueleza zaidi kwamba wao ni akina nani, wanajihusisha na nini haswa katika taaluma hii ya wanahabari. Karibuni, tukianza na BK. Yeah, um, asante Uh, kwa majina naitwa Benson Losenaka mimi ni mwenyekiti wa chama cha wanahabari Kenya Correspondents Association magharibi mwa Kenya. Mm Naam. Siku hii ambapo tunaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari, hii siku utaielezeaje? Ni siku ambayo ina umuhimu gani? Uh, siku hii ya leo ni siku ambayo tunakumbuka wenzetu wanahabari waliokobea kule miaka ya nyuma, wale ambao walifanya kazi wakaondoka, sisi tukawafuata na pia ni siku ambayo tunakumbuka wenzetu ambao e, walidhulumiwa katika nyanja hii ya uandishi wa habari, wengine wakawawa kinyama, na kwa hivyo siku hii ni kukumbuka tu yale mazuri ambayo waliyafanya na pia kuangazia yale ambayo sisi tunayafanya kwa sasa na zile changamoto ambazo tunapitia, na kwa hivyo e, tunangependa kusema kwamba wanahabari wana majukumu makubwa katika nyanja ya utangazaji kuelimisha jamii yale ambayo yanajiri. E, ukikumbuka hata kwa sasa yale ambayo yanaendelea kuhusu Pastor Mackenzie na Ezekiel ni kazi ya mwanahabari ambayo ilifanya wananchi wakajua kwamba Shakahola watu wanakufa, watu wanazikwa. Hiyo ndio e, umuhimu wa siku hii ya leo sisi kuwa hapa kuangazia kazi nzuri ya wanahabari ambayo wanafanya. Shukrani sana dada Kate, ungependa kuongezea kitu? Yeah, jambo ambalo ningeongezea pale ni kwamba uh, vile vile pia tunatambua nafasi ambayo kina dada wameweza kuchangia katika nyanja hii ya wanahabari, ambapo ukiangalia siku uh, nyakati za kule nyuma na mpaka sasa uh, walikuwa wachache, lakini siku zinapoendelea kusonga tunaona kwamba uh, wanahabari wa kike vile vile pia wamejitokeza. Uh, pia wao wako kule nyanjani wanafanya uh, masuala ya wanahabari licha ya changamoto ambazo zipo, na tunaona kwamba hata katika viwango vya uongozi, tunaona kwamba wengi wameweza kufikia, wameweza kupata hizo nafasi tofauti na jinsi ilivyokuwa pale nyuma. Mm -hmm. Yeah. Na tunaelewa kwamba theme ya mwaka huu katika kuadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari ni kwamba kule kuweza kuunda mstakabali wa haki ya uhuru wa kujieleza kama kichocheo cha haki nyingine za kibinadamu. Je, theme ina labda ina mchango gani katika utekelezwaji wa kazi ya wanahabari? Naam. Ni kweli eh, hii thimu ya leo mimi nimeifurahia. Mwanahabari ni kioo. Mwanahabari huja na mambo ambayo watu wameyafinyilia kule chini. Dhuluma za ni mwanahabari tu ambayo huwa anakuja na mambo kama haya wananchi kuyajua. Corruption ama ufisadi ni mwananchi, ni mwanahabari tu ambaye huwa anaya chambua maneno haya na kuja nayo kuwajuza wananchi ama Wakenya kwamba haya na yale yanaendelea katika serikali ama katika shirika fulani ama katika taasisi fulani. Kwa hivyo thimu ya mwaka huu ni kuhakikisha kwamba mwanahabari anakuzwa ama anaelimishwa e, kukuza zaidi talanta yake ili kuendelea kuwajuza wananchi yale ambayo yanajiri. Nafikiri ni hayo. Mm -hmm. Yeah ya pia nikiongezea pale ni kwamba uh, haswa mimi sana naangalia masuala ya kina dada ni kwamba uh, kuna kuna masuala ambayo yamekuwepo like um, inequality na vitu kama hivyo na wanahabari pia wana wakike kuna uh, masuala mengi kunyanyaswa kwingi ambao wana, wanapitia na hizo ni changamoto ambazo zipo haswa katika nyanja hii vile vile pia pale kwenye social media ama kwenye mtandao wanapoweka habari zao unapata kwamba kuna ile trolling kuna ile kunyanyaswa kwa wanadada kuna alafu vile community yetu ipo eh, vile jamii ipo uh, wanaona kwamba mwanadada ni kama uh, kiumbe dhaifu. Kwa hivyo inapokuja katika swala la wanahabari, pia kwa, kwa njia moja au nyingine inaathiri hilo swala lakini katika kujizatiti kwa mtoto wa kike katika nyanja hii ya wanahabari inaweza kufanya kwamba pia inapea, inapeana ile picha kwamba mtoto wa kike katika jamii pia anaweza jisimamia, anaweza ongea na anaweza pia tetea haki zake na akaweza kupata haki zake ambazo anastahili. Mm-hmm. Na tukisema pale, umezungumzia sana kwamba unaangazia sana mtoto wa kike katika nyanja hii ya wanahabari na kule kunyanyaswa ama manyanyaso anayopitia. Je, BK tushai kumbana na mwanadada ama kutana naye mwanadada ambaye amekueleza kwamba mimi mwanahabari, lakini kuna venye nyanyaswa katika chumba fulani cha habari, kuna wengine wananyanyaswa hadi kingono. uh mhm. -huh. Sijui mhm. kama ushaipatana nao, na iwapo yuko yeyote anaweza akasaidika vipi? Yeah, uh, hilo ni swala ambalo unalizungumzia, ni swala ambalo linafanyika, lipo na nimekumbana na wao na wale ambao uh, wamepitia changamoto kama hizo, na sio rahisi, na unapata kwamba uh, ni jambo la kusikitisha kwamba yule mtoto wa kike anakuja pale, amekuwa katika chuo, amesomea ile taaluma huo muda wote, ana yale maarifa, lakini kwa sababu ya, ya, ya, ya you know, kwa sababu ya unfairness ambayo yuko pale kwenye newsroom zetu unapata unapata kwamba huyu mtoto ama mtu wa, mtu wa kike mwanahabari wa kike anapata hizi changamoto of which it is very very unfortunate. Wengi wamepitia hiyo hata katika mashirika ambayo yanapigania haki za kinadada wanahabari uh, vile vile pia wanaangazia masuala kama haya na unapata kwamba inabidi kwamba wale ambao wako stakeholders wote waweze kuja kwa pamoja. Kuna mikutano ambayo imefanywa ili kuhakikisha kwamba wale ambao wamepitia changamoto kama kama hizo wanakuja wanapewa ile psychological support wana wanaweza kuzungumziwa na vile vile pia kuweza ku, uh, ku, kuwapatia ile confidence na courage kwamba anapofanya kazi yake kwa, kwa njia ambayo inastahili na kuweza kujisimamia, yeye mwenyewe pia anaweza fanya self advocacy yake na kusimamia haki. Mm -hmm. Yeah. Na tukisalia hapo kwa kina dada mm-hmm. tumeona kwamba mm -hmm vyumba vingi vya habari unapata kwamba katika kuajiri wakija wanadada wale, unajua unasema kwamba oh, mwanadada atakuja kupata ujauzito, atahitaji kwenda maternity leave, kisha unapata kwamba eti kulingana na wao kazi inaharibika. Na hata tumeweza kushuhudia wengine ambao wakati mwanadada anapata ule ujauzito na kwenda leave ndo hivyo anaenda kabisa. Yeah, yeah. Kwa hivyo sisi kama wanadada mhm. katika hii taaluma tutafanyaje, na wale waajiri wetu vile vile, unaweza kuambia nini? ya, jambo ambalo naweza sema tu ni kwamba mwajiri anastahili kuelewa haki za mwanadamu. Kwa mfano uh, kwenye sheria za leba, mfanyikazi hata wa kike ni haki yake anapokuwa mjamzito akienda kujifungua, kuna kiwango cha muda ambao yule mwanadada amepewa ili kuhakikisha kwamba anapata nafasi nzuri kabisa na yule mtoto, kisha atarejea kazini, na haistahili kubadilisha nafasi yake kwa njia yoyote. Na hata wale waajiri wamekuwa advised, wameshauriwa kwamba ni vema iwapo kutakuwa na labda ulegevu wa kazi, unaona hivyo, mwajiri mzuri anastahili kutenga sehemu fulani ambayo huyu mwana na dada anaweza kuja na yule mtoto because huyu mtoto mchanga ambaye amezaliwa na haki, huyu dada pia na haki. Kwa hivyo ukiona kwamba kazi kidogo itakuwa na, na shida, ni vizuri kutenga nafasi mahali, it is in the law, na waajiri wengi hawajafanya hivyo, kwamba eh, mama anaweza kuja na mtoto wake pale kwa karibu na hata mtu wa kumwangalia, ili kwamba anapofanya kazi yake anapewa ile breaks ambazo zipo, anakwenda kuangalia mtoto na anarudi, na hapo utakuwa umetengeneza mazingira bora na kuweza kusaidia kumsaidia huyu mwanahabari wa kike ama mfanyakazi wa kike kuendelea mbele. Na kama kuna mwanahabari wa kike ambaye pia anaona kwamba haki zake zinakiukwa, ni vizuri kabisa kuweza kutetea na ku, haki zako, kuzungumza na mwajiri wako hata kabla ya kuingia kwenye ile contract. Ni vizuri kuweza kuwa na yale maelewano na kuweza kunakili yale masuala pale kwenye hiyo contract, ili kwamba mambo kama haya yanakupata, basi unakuwa katika hali nzuri kabisa ya kusimamia haki yako na ukweli wako. Mm -hmm. Na tukiangazia tu ule uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari, tuangazie sasa usalama wao kijumla. Je, usalama wa wanahabari uko vipi kitaifa na vile vile hata katika kaunti ya Bungoma, Bwana Benson? Naam. E, kabla de, niende kwa hilo swali, ningependa kuchangia pia e, e, kwenye dadangu wamechangia Tathmini ya KCA, eh, Kenya Correspondence Association, tulipofanya mwaka uliopita tulikumbuka kwamba tuligundua kwamba asilimia 60 ya kinadada ambao wanafanya kazi ndani ya vyumba vya habari wanahofia kupata ujauzito kwa sababu watapoteza kazi, na hilo tuliweza kuandika waraka e, katika vyombo wamiliki wa vyombo vya habari kwamba wanakiuka haki za kinadada, kwa sababu ni haki ya kinadada akifika umri wa kupata ujauzito apate ujauzito na apewe ile e, leave aende yeah. nyumbani uh -huh. achifungue mtoto uh -huh. na arejelee kazini yeah. Hayo yanafanyika kote njini na si hapa tu uh-huh. hata uh -huh. kule katika mataifa mengine watu wengi wamekiuka haki za kina dada uh -huh. na kina dada wanahofia kupoteza kazi, na unajua kazi imekuwa ni nadra kupata, na kwa hivyo tungelipenda kutumia nafasi hii kuwaeleza wale ambao wanamiliki vyombo vya habari kwamba wasikiuke haki za kina dada, wawapee muda mtu anapotaka kupata ujauzito ama kupata e, ndoa yake aruhusiwe apate ndoa na arejee kazini. Uh-huh. Eh, hata wa kiume wako na ile patano leave eh, zile wiki mbili zile eh, ni muhimu kama ni mimi, very important. Kama mimi ni mke wangu amejifungua, pia ninastahili nipewe muda yeah. niende nikae na mke wangu kwa muda fulani uh-huh. nirejee kazini yeah. Usalama wanahabari eh, kulingana na maoni yangu ama tathmini za KCA usalama wanahabari bado uko chini, wanahabari bado wanafanya katika mazingira magumu, kazi zao wanafanya katika vitisho, threats ni mingi, wengi wamedhulumiwa na haswa sana wanadhulumiwa na wanasiasa, na hivyo basi tungependa kuwaeleza wale ambao wanahusika na dhuluma dhidi ya wanahabari kwamba wanafanya vibaya. Mwanahabari huwa na, na umuhimu sana haswa wanasiasa wanapohitaji viti vya e, ya wakati wa uchaguzi wanaona mwanahabari ni mtu wa muhimu, hata ukitaka mwana mwanasiasa atakuja wakati amepata kila ambacho alikuwa anataka. Mara nyingi huwa wanakiuka hawa wanahabari, na wanakiuka kwa sababu ya mikataba ambayo walikuwa wanafanya wakati wa kampeni. Unapata kwamba wanasiasa wanapofanya kampeni watakuja wataenda kwa, kwa vyombo vya habari kama hii ya West TV, West FM ya kwamba wewe fulani mwanahabari, nikipita nitakusaidia hivi na vile. Wataelekea katika vyombo vya habari kufanya mikataba na wamiliki wa vyombo vya habari kwamba iwapo nitafaulu biashara hii nitakupea, nitakupea hiki. Lakini sasa wakati anafaulu huwa anakiuka, na sasa ule mkataba ambao mliweka naye katika hali ya furaha ukiuka, sasa wewe ukimpikia simu unakuwa ni adui. Wengi huwa hata wanabadilisha zile namba zao za simu wengi huwa wanachukua simu zao, sasa unawapea wale ambao ni pia wao, yeye inachukua simu. Sasa wewe unashangaa utamwelezaje pia yale ambayo mlikuwa mnaongea na huyu mwanasiasa. Kwa hivyo sasa, iwapo utaendelea kumfuatilia, unaona maisha yako yanakuwa katika hatari, kwa sababu yeye ako katika uongozi, ako katika kiti, ako katika ofisi, na sasa anatumia hiyo ofisi dhidi yako vibaya, anakiuka yale ambayo mkataba mliweka na mambo mengine. Sasa unaona mazingira inakuwa magumu kwa mwanahabari kufanya, ka, kufanya kazi, lakini ningependa kuambia ya kwamba mwanahabari ni yule ambaye wewe ukimwona utadhani ni mtu mdogo, lakini mwanahabari ni mdogo, lakini akipoleza ile, ile filimbi yake utaona mambo yako yanakuwa magumu. Kwa mfano tu haya ambayo yanaendelea kule Shakahola, ni mwanahabari ambaye alikuja naye na mwanzoni haya maneno yakitangazwa wengi hawakujachukulia na uzito. Mwanahabari alirudia tena, na ndio wanaona imeleta shida kutoka kwa Makenzi imeenda mpaka kwa yule Pastor Ezekiel ni kwa sababu ya mwanahabari. Hebu tuheshimu taaluma ya wanahabari kama taaluma zingine katika nyanja hii ya utangazaji. Naam, no, yeah. Ya swala ningejaribu kuongezea naweza ongezea pale ni kwamba um, tulikuwa tumepiga hatua. Naweza sema kwamba uh, ukiangalia miaka za kule nyuma kuanzia uh, rais alikuwa wa kwanza, alafu wa pili, tumepiga hatua eh, kuhusiana na swala la uhuru wa wanahabari, isipokuwa tu kwa watu wachache ambao unaona kwamba kwa sasa wameanza kuleta mambo ambayo hayastahili. Kwa mfano unaona kwamba tuna uh, wanahabari wanaambiwa kwamba sasa kuanzia hapa hatutaki uh, mwanze uh, um, msikue mnasema hizi habari. Unasikia um, uh, waziri fulani anasema kwamba wanahabari hamtakuwa mnakuja hata kutupatia uh, matokeo ya mtihani, hamtakuwa mnakwenda kutembea kwenye shule hapa na pale mitihani ikiendelea, lakini mtakuwa mnatoa taarifa zenu kutoka kwenye press releases zetu ambayo ilikuwa ni kukiuka uh, haki ya wanahabari the, you know, freedom of expression na press freedom. Kwa hivyo nasema kwamba tulikuwa tumepiga hatua na tunafaa tushukuru sana, because ukiangalia hata mataifa mengine kufikia sasa, kuna wanahabari ambao wanakuwa detained, wanahabari ambao wanafungwa, kuna wengine ambao hata wanapotea, hata usijue wameenda wapi na sisi uh, itakuwa ni baya sana iwapo kama taifa tutaanza ku kwanza hivyo kidogo, alafu turudi katika hiyo sehemu. Tumesikia hata mwingine wan, uh, wanasiasa wanasema wanapigia mwanahabari fulani, hebu njoo nikupatie habari fulani. Mwanahabari akifika huko unasikia kwamba ndio huyo ametandikwa, ameumizwa, amefanya nini, vitu kama hivyo, na lawama inarudi inakuwa uh, kwamba kulikuwa na jambo fulani. Kwa hivyo tusirudi kule nyuma, safari tumetoka, tusirudi kule nyuma. Na tena jambo lingine ambalo it is a threat to uh, press uh, freedom, okay, ni ja, swala la uh, hela. Wanahabari wengi mapato yao yako chini sana ni, ni wachache tu naseme kwamba uh, tunashukuru uh, few uh, media owners ambao uh, kidogo wa, wanajaribu, lakini wengi wanahabari wengi mifuko yao ni mitupu na wakati mwingine unapozungumza masuala ya press freedom uh, na, na on an empty pocket, saa zingine inakuwa ni changamoto sana, swala ambalo tunasema la ufisadi inafanya kwamba swala hili la uhuru wanahabari inapata changamoto kubwa sana na kwa hivyo ni vema kabisa washikadau wote kuweza kuangalia hili jambo kwa undani zaidi na kuweza kuona kwamba mwanahabari huyu anapi, anakuwa valued Waajiri wengi they don't value their, their employees, they don't value them, wanahabari wao. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri sana kuweza kujua kwamba huyu mwanahabari ni mtu wa maana sana, wa muhimu sana katika kazi yangu, na pia tukuwe treated just like any other business entity kama wafanyi biashara wengine, itakuwa jambo zuri sana. Mm -hmm. Kabla yeah. tujaendelea kuzitaja zile changamoto, turejelee pale nyuma kuhusiana na swala hili la Shakahola ambapo Bwana Benson amesema kwamba kama asingekuwa mwanahabari kufichua kilichokuwa kikiendelea pale, basi hatungekuwa tunafahamu. Lakini imefika kipindi tukaambiwa kwamba wanahabari wenyewe wamepigwa marufuku kuweza kuleta taarifa kutoka kule Shakahola kuingia kwenye ule msitu. Sijui unaweza zungumziaje hilo? Kwa hilo swala, ningelipenda kushauri serikali, iwapo kuna kitu ambacho wanataka kuficha, yale ambayo unaona kwamba mwanahabari ataenda pale atayafichua na huenda pale labda inaadhiri serikali, wangeeleza tu vizuri, wananchi wajue, kwa sababu hakuna haja ya kuzuia yule mtu ambaye alianzisha kazi ameifikisha katikati, na wewe unaisimamisha katikati, mwenye haujui alianza vipi, alikuwa anaendeleza vipi, na unamsimamisha unachukulia hapo. Serikali iwapo itaenda katika hali hiyo kinyume na taaluma ya wanahabari na sheria zetu za wanahabari wanasema kwamba wanafanya kinyume, na ni vyema eh, mashirika ya kutetea haki za wanahabari likiwemo hili langu la Kenya Correspondents Association wameungana kuelekea kotini kupinga hayo ya kwamba serikali inafanya kinyume, na iwapo watala, tutangoja uamuzi wa mahakama, kwa sababu ni kama hangekuwa huyu mwanahabari serikali kufikia sasa wangekuwa katika giza, kwa sababu huyu Makenzi Watu kuwawa hawajaanza mwaka huu, watu walianza eh, kufa na kuzikwa huko nyuma. Mwanahabari akafichua aka, aka hayo, lakini mwanzoni hawakuelewa. Kuna hata mbunge ambaye alikutana na mtu ambaye jamii yake alikuwa ameadhiriwa alishuhudia, akaeleza ule mbunge wa Magareni kule Coast, wakaelekea mpaka makao makuu ya DCI, wakaeleza DCI kwamba kuna maovu yanaendelea, huyu mtu anaitwa Makenzi watu wanakufa, anawazika kama nani. Alikemewa kusema Makenzi is a good man, nyinyi mnamwekelea tu. Huyu mbunge akaja, huyu mbunge ameongelea juzi, serikali bado nataka kufanya nini? Kuficha. Kuna watu ambao wame, wamenusurika wameokolea, wanatoa ushuhuda yale ambayo yanajiri, serikali bado nataka kuficha. Tungependa kuambia serikali kwamba wanafanya kinyume cha sheria za wanahabari, waachilie wanahabari wafanye kazi yao ili wananchi wajue ni yapi yanaendelea, kwa sababu kuna watu wale bado wanatafuta wapendwa wao wachawapata. So mkiwazuia wale ambao bado wanatafuta wapendwa wao, watajua vipi watu wao wako wapi? Na tukisalia hapo kwa serikali, Biket, ni vitu majuzi ambapo tumemwona naibu wa rais akawahusisha wanahabari na mrengo wa upinzani. Je, hukoni kujumu uhuru wa wanahabari? E, nadhani huko ni kuhujumu habari, uh, ah, ah, haki za wanahabari eh? Kwa sababu uh, tunapokuwa katika nyanja hii ama unapokuwa pale kazini kuna kuna swala ambalo uh, uh, huwa lina tiliwa mkazo sana especially na wale ambao ni wasimamizi. Utapata kwamba mwanahabari uh, uh, anateuliwa anaambiwa kwamba wewe sasa utakuwa unafanya uh, jukumu fulani, mwingine utakuwa unafanya jukumu fulani. Kwa hivyo unapopewa hilo jukumu kutoka kwenye kituo ambacho umeajiriwa, inakuwa kwamba wewe you are just uh, doing your work unafanya tu kazi yako na seti kwamba sasa ni wakati mwafaka wa watu sasa ama labda wananchi na kiongozi yoyote kuweza kusema kwamba Kate ama Lusenaka sasa yeye anakaa ni wa mrengo fulani, ilhali ni jukumu ambalo umepewa kutoka ndani mwa, uh, kwa kutoka mahali ambapo umeajiriwa. Na jambo lingine ni kwamba tuko na waajiri wetu ambao uh, kwa upande mwingine ambao wametuajiri, na inakuwa ni vema kabisa kwamba uh, mwajiri yeye huenda anaweza kuwa na msimamo wake lakini sisi kama wanahabari kutokana na, na, na, na zile ethics ambazo tumefundishwa, maadili ambayo tumefundishwa vizuri sana, ni kwamba ni lazima uwe na ile balance you have to be impartial na usiegemee upande wote Kwa hivyo rais kuweza kutoa matamshi kama hayo, mimi naona kwamba alikiuka haki za wanahabari. Naibu wa rais na akiwa naibu wa rais at that time mm-hmm. yeah. Ah, amekuwa gashabu dada yangu, nikueleze no. mambo ya profiling ya wanahabari si jambo linaanza saa hizi, ni kawaida uh -huh na unakumbuka hata naibu wa rais amekuwa wamekuwa profile baadhi ya vyombo vya habari fulani fulani kwamba vinaegemea upande fulani. So haya ni, ni baadhi ya changamoto ambazo wanahabari wanapita, ni kawaida kwetu. Vile mwenzangu amesema, hata sisi hapa Bungoma ni wapika kura uh-huh. na lazima uwe na msimamo wako, lakini wanahabari sisi tumefundishwa kwamba uwe siegemea upande fulani. Hata kama uko na msimamo wako, unafichwa tu ndani ya roho yako wakati wa kupiga kura uamuzi wako unafanya hapo, lakini wakati unatekeleza wajibu wako kama mwanahabari kule mashinani uh-huh. then you become neutral yeah. mm. Yeah. So uh, ni swala ambalo uh, ni zito pale, lakini kando na sisi pia kutetea haki zetu na kuweza kuzungumza ina, ina, eh, ni jambo ambalo tunastahili pia ku, tunastahili kujua kama wanahabari kwamba uh, tumepewa uhuru hata iko kwenye constitution, kwenye katiba, lakini kuna vigezo fulani ambavyo pia vimewekwa kwamba unapoona taarifa fulani it is a threat to the national security, pia hatustahili ku kuvitangaza. Ukiona taarifa itaweza kuinterfere na the national values vile vile pia unastahili kufanya nini. Kwa hivyo kuna vile kutokana na taaluma yetu uh, inastahili pia mwenyewe kama mwanahabari una, unajaribu kupima na kuangalia, kwa sababu kwa mfano ukiwa, ukijua kwamba kuna tunajua kwamba kuna uh, uh, I think kikosi cha jeshi ambao kiko katika nchi fulani na labda kimekwenda kule kuweza kuhudumisha usalama na labda kuna jambo fulani ambalo limefanyika kule, we are not allowed, haturuhusiwi hata kuweka ripoti ama kupeana ripoti kuhusiana na swala kama hilo. Kwa hivyo hivyo vigezo tunastahili ili pia tuweze kuviangalia kabisa, ili kwamba kama wanahabari tunapotekeleza majukumu yetu tusiende tu sana eti kwa sababu tuna ile freedom of expression, pia tuweze kuangalia uh, zile vigezo ni vipi Mm -hmm. Na yeah. tukisalia papo hapo, kuna ili swala la wanahabari kuweza kuvamiwa wakiwa kazini, na hivi majuzi katika maandamano mwezi uliopita tumepata kuona kwamba kuna wanahabari ambao waliweza kurushiwa sijui ni mawe, wakavuja damu sana. Ukawa na story ambayo ilizunguka stori hiyo kwamba sijui walikuwa wameweza kuabiri gari la wale viongozi wa upinzani. Sijui unazungumziaje hilo Bwana Benson? Naam, na sasa dadangu, na ndio nikueleze sasa eh, vile dadangu amesema tusingatie code of ethics kama wanahabari. Wajua, sheria za wanahabari zinasema kwamba iwapo wewe ni mwanahabari, kwa mfano nimeenda katika hoteli kupata labda ni chakula cha mchana ama asubuhi, naenda kukunywa chai, nikutane na mtu ambaye najua huyu anastahili kunipa habari ama huyu huwa anafanya mahali fulani na nina interest na kufanya kazi na yeye, wajua ni makosa huyo mtu iwapo umekula chakula na amka akulipie hiyo bill. uh -huh yeah. kulingana na sheria za wanahabari ni makosa makubwa au, au stahili mm. kukulipia chai yeah. ni makosa makubwa na wanahabari ku, kuabiri gari la mrengo fulani yeah kulingana na mimi na sheria zetu za wanahabari ni makosa, makosa. makubwa yeah. kwa sababu tayari unaonyesha kwamba wewe e, nia yako inaegemea mahali fulani kinyume na kazi zetu mm-hmm. na ndio maana sisi shirika hili la Kenya Correspondents Association KCA huwa tunawafundisha wanahabari namna ya kufanya kazi, namna ya kuchiepusha na majanga ama athari kama hizo ziliwapata wenzetu katika eh, maandamano ya mrengo wa Azimio, ya kwamba iwapo mnaenda kufanya kazi, ni vyema mkuje pamoja, kama ni kuchangisha pesa, mpate transport, mwabiri gari, ama ni kama ni bodaboda, fanyeni hivyo, mwende mfanye kazi yenu. Hiyo kazi mkifanya, mnafanya bila mtu yeyote kulalamika, lakini sasa <coughs> lakini walisema kwamba walikuwa wengine wanapanda katika hayo magari ili kuweza kupata zile picha ambazo ni nzuri, maanake wanasema kwamba ukipeleka kule baadaye mhariri atakuregesha kwamba mbona. Hapana, <laughs> hapana, hapana, hilo mimi napinga. Wajua, lazima tuangalie pande zote. Hao ni wanahabari, wamesha train, wameshafundishwa mm-hmm. code of ethics za kufanya kazi yeah. Umeshaambiwa ni nini wanastahili kufanya wanapokutana na mirengo miwili, wanafanya nini? unaweza niambiaje nilipanda gari la mheshimiwa Didmas ama nilipanda gari la mheshimiwa uh, eh, gavana kwa sababu nilikuwa nataka nipate picha fulani. Uh-huh. Hapana. Uh -huh. Yeah. Tayari katika roho yako wewe umeonyesha wewe moyo wako uko hapo. Na sasa hapo ndio shida huwa inatokezea. Uh hmm. -huh. Shida ikitokezea sasa shirika kama hili KCA Media Council na mashirika mengine sasa ushindwa kukusaidia kwa sababu wewe mwenyewe tayari umeonyesha kwamba uko mrengo fulani yeah. na kwa hivyo hao wanapo revenge wanasema evidence ndio hii uh mm-hmm. -huh. na ni kweli inaonyesha evidence ndio hii yeah. so unapata hata shirika kama hili lango unaona watu wana wanatulaumu kwamba tulipatikana na shida hamkutusaidia lakini kuna vitu ambavyo tunaangalia ya kwamba hii na hii ulifanya ulifanya vizuri ulifanya vibaya iwapo vilikuwa vinauiana na sheria zetu za wanahabari huwa tunashirikiana na mashirika mengine kutetea huyo mwanahabari. Uh mhm. -huh. Lakini sasa changamoto kama hizi ambazo hao walipitia wali walipatikana live yeah. Unaona, inakuwa changamoto kubwa sana hata kutetea yeah. wale wanahabari yeah, exactly. Na pia tunafundisha wakati kuna maandamano ama hata vita, umekwenda ku, uh, kwenda kukava hiyo story, una, mwanahabari unastahili kwa upande wa polisi sijui kama hilo tunalijua, mm. unastahili kwa upande wa polisi kwa sababu ukiwa huo upande it is safer inakuwa uh, salama kiasi kuliko kuwa na ule upande mwingine. Kwa hivyo jinsi Lusanaka anavyosema, hatuwezi sema kwamba hapa tumeenda, mimi nimepanda gari la mheshimiwa eh, eh, Makali tunakwenda ku, ku, ku, kupata habari fulani, jambo litokee huko, niko huko. Inastahili kama wanahabari wenyewe tujue jinsi ya kufika pale. Kando na, na, na hilo mimi nimeajiriwa. Kwa hivyo mwajiri wangu anastahili pia kupeana a very ample environment ya kuhakikisha kwamba mimi kwenda kutafuta habari niko salama, gari lipo eh, hiyo eh, facilitation imefanywa na hata kukawa na mazungumzo na washikadao kama Media Council, KCA, KUJ wakawa wanazungumza kwamba mambo kama haya ambayo yametokea kama kwa maandamano inastahili wanahabari wasikwende tu hivyo, wanastahili kuwa na vifaa ambavyo vinaweza wasaidia ku, kufanya ile protection. Kwa sababu kuna wale ambao wanakwenda na, eh, na, na vitu ambao wamevalia eh, sare ambayo inastahili katika hali kama hiyo, lakini unapata kwamba kwa sababu ya ma, mazingira duni ambayo tunafanyia kazi, unaenda tu wewe bora ulete, na kuna wale ambao ni editors eh, ambao wako very harsh, very hard on you. Tunataka hii, usipoleta hii, unajua katika masuala ya competition kwamba tunataka uh, hii media yetu ndio iwe ya kwanza kupata shot fulani ama ya kwanza kuleta taarifa fulani, na katika hiyo hali ina inahatarisha mwanahabari. Kwa hivyo it is a collective responsibilities. Wale ambao ni wasimamizi wetu na vile vile pia wanahabari kuja chini na kuweza kuzungumza kuhusiana na mazingira ya kufanyia kazi yetu. Hapo ambapo umesema kwamba mwanahabari afaa kuwa upande wa polisi ikija kwa swala la maandamano, mmaanisha nini BK? Um, nilikuwa nasema namaanisha hivi uh, tunajua kwamba uh, polisi ndio basi wanalinda sheria, wana, wana, wana, wana, kwamba wananchi wana, wana uh, wana, wanaangalia hiyo sheria na pia wanafuatilia sheria, na kwa hivyo wao their work is to maintain order, na ni vizuri sana kuwa upande wa order than mahali ambapo hakuna ile oda, kwa sababu unapata kwamba huku kungine iwapo kutakuwa na hiyo rabsha, polisi wanapotoa ile tear gas ile nini, utakuwa huu upande mwingine, na pia utaweza, wataweza kujua kwamba wewe ni mwanahabari na kwamba unafanya kazi eh, na wao because as, as, as police unit kama wanahabari, mashirika yote ya serikali tunastahili kufanyia kazi kwa pamoja kwa manufaa ya mwananchi. Kwa hivyo ukiwa upande wa polisi, mimi naona ni heri kuliko ule upande mwingine, kwa sababu wale wananchi wanapokuwa rogue, wanapo uh, wanapoharibu mambo kabisa, polisi pia watataka ku maintain ile order, na ukiwa ule upande mwingine kuumia ni rahisi sana kuliko kwa upande wa polisi. Vile vile rogue police. E, wapo and that is the challenge that is there na ni na vitu ambavyo vimetokea kwa sasa. Hapo nyuma sidhani kama ume, umeona mambo kama hayo. Ni kwa sababu sasa hivi hata masuala ya, ya, ya, ya, ya usalama, masuala ambayo yanaendelea katika nchi, yani siasa imeingizwa pale pakubwa sana. Kwa hivyo it is a very challenging time for us kama watu wa media, very very tricky. Yeah. Na sasa tunajua kwamba maandamano hayo hata mrengo wa upinzani umetangaza kwamba unarejelea wafanye nini wanahabari na vile vile wale wamiliki wa vyombo vya habari wafanye nini katika kuhakikisha kwamba wanahabari wao wako salama wakati wanakuwa kule nyanjani kuweza kuangazia masuala na maandamano? Yeah. <clears throat> Eh, jinsi mwenzangu Keta ameongelea eh, maisha yako ni ya muhimu kuliko ile story nataka kuitafuta na utume katika eh, chombo cha kutangaza. Sisi kesi yetu nafundisha mwanahabari umuhimu wa maisha yake kwanza kabla ya kutoa habari, na haya maandamano ambayo Azimio imetangaza kwamba yanarejeshwa, tungependa kuambia wanahabari ama kuwashauri kwamba wafuate yale ambayo wamefundishwa. Vile mwenzangu amesema, huwezi kujiingiza katika kikundi ambacho kinafutana na kikundi kingine, ni heri uwe upande ule wa polisi, kwa sababu iwapo mtakuwa upande ule wa polisi na haya makundi yote ya zozana yaanze mapigano, nyinyi mtakuwa upande wa salama kuliko kukujiingiza katika upande huu. Na pia vile mwenzangu amesema, ni vyema wamiliki wa vyombo vya habari si wageni, wanayona mambo haya, wanasikia kila wakati, kila mahali yanaonekana. Ni makosa makubwa kutuma wanahabari bila kwa kuwafacilitate, kuwapatia transport, kuwapatia credit, kuwapatia lunch. Ni makosa makubwa. Kwa hivyo tungependa kuwashauri kwamba wahakikishe maandamano haya yanapoendelea, wanahabari wamepewa mahitaji ya kimsingi ya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi katika mazingira salama. Naam. Yeah. Naam, na katika zile changamoto ambazo wanapitia wanahabari, kando na kule kuvamiwa wakiwa kazini, alikuwa ameweza kuhusia Biket kwamba mishahara wanayopata ni finyu sana. Changamoto zingine ni kama zipi wanazopitia wanahabari katika kutekeleza wajibu wao? Dadangu, mimi nataka nikwambie wewe, ni masikitiko makubwa wanahabari ambapo wan, yani wanahabari wanafanya kazi katika mazingira magumu. Ni vyombo vya habari vichache sana, mfano tu hapa magharibi mwa Kenya. Mimi nataka nishukuru, kuna baadhi ya vyombo vya habari vichache vinatambua umuhimu wa wanahabari na, na hata yenyewe inaweza jidhihirisha ukiita wanahabari wasimama hapo mbele <laughs> mwenyewe utaanza tu kuangalia afya ya wanahabari. Ukienda kusema nafanya station fulani, na kweli huyu anafanya mahali pazuri. Maisha yao yako katika hali ya masikitiko. Kando na kupewa, hata ni heri basi, mimi niseme ni heri upewe mwanahabari kitu kidogo cha kumsaidia kujiendeleza katika maisha kuliko kufanya kazi on voluntary basis. Kama sasa kweli mwanahabari atafanya kazi ya kujitolea wakati kama huu, niambie hata kiberiti peke yake sasa huwezi kununua shilingi mbili jinsi walivyokuwa wananunua hapo awali. Wewe huyo mwanahabari unataka akuwe namna gani? Maisha yake yakuwe namna gani mbeleni? Na amepelekwa shuleni na, na mzazi wake, amepelekwa college, ametoka anasema kwamba anafanya mahali fulani. Wajua ni aibu kubwa mzazi kukupigia simu kukwambia ulitumia shilingi 500 na unamwambia sina pesa. Eh, changamoto kubwa sana ambazo wanahabari wanapitia ni mambo na mshahara. Uh -huh baadhi ya wanahabari hawalipwi pesa na e, wataambiwa kwamba fanya kwa muda fulani on probation then utaanza kulipwa pesa. Sasa unaona ile probation alipewa <laughs> miezi kama tatu ama sita, it becomes now years. Sasa huyu mwanahabari maisha yake yanaendelea kusoroteka na then sasa wana, wanaanza kuwa beggars, na sisi hayo ndio tunasema hatutaki kuyaona na Tumekuwa tukifanya mish, e, trainings na wamiliki wa vyombo vya habari, wakurugenzi, wahariri, kuwaeleza umuhimu wa kuhakikisha e, kwamba maslahi ya wanahabari ni bora. Wengine wameitikia, wengine bado wanagairi, na shida iliyoko e, kwa shirika kama hili threats kwa wanahabari e, wanaambiwa kwamba mtu akiambia e, shirika kama hili la Rozana ya kwamba huwa halipwi katika chombo fulani cha habari utaachishwa kazi. So unaona huyu mtu ana, anafinywa lakini ananyamaza. Mkiwa katika mikutano atakwambia ulipwa, lakini ukichunguza ndani halipwi. So changamoto kama hizo sisi tumeambia wenzetu ni heri they speak out to us. Sisi tunashirikiana na wengine kusukuma wamiliki ama waajiri kuhakikisha kwamba wanapewa haki yao ya kimsingi. Yeah. Na pia utapata huyu mwanahabari ameajiriwa na chombo fulani cha, cha, cha utangazaji hata hachapewa vifaa vya kufanyia kazi. Utashangaa kuona kwamba unakutana mwanahabari yuko na kamera kule mashinani anafanya story, ako na ako na recorder na ni vitu vyake mwenyewe alichinunulia binafsi na anafanyia kampuni fulani kazi. Mambo kama hayo kama KCA kwa ushirikiano na mashirika mengine ambayo tunafanya nao kazi, tunasema kwamba that is your personal properties, personal IT, I, I, items. Unaweza fanya business yako kama documentaries, unaweza fanya kama unaweza kwenda kwa harusi, matanga, tu ukafanya kazi yako, kuliko kufanya kazi yenye unafanya kama ya, hata kanisa. Unajua siku hizo unapewa mshahara, kanisa siku hizo hakuna kazi ya free. So changamoto kama hizo ndizo uchangia hata mfano ya yale maneno tunaongelea kwamba wanahabari walipata kwa, gari, kwa gari na mrengo wa Azimio. Yes. Ukichunguza kindani utapata <laughs> wale ambao walipata kwa ile gari yeah. Sile kampuni wanafanyia kazi hawalipwi uh -huh. Na kama wao wanalipwa huenda miezi fulani imepita hawajapata chochote. Sasa wanaona the only alternative wache tujisikuize hapa ili tutume nini uh -huh. habari yeah. ambapo kulingana na sheria zetu za wanahabari ni makosa makubwa, ni kinyume hatutake mambo kama hayo. Yeah. Changamoto nyingine ni access to information. Uh, wakati mwingine unahitaji labda habari fulani eh, labda unafanya eh, eh taarifa na unataka kupata takwimu ambazo ni very factual eh, ambazo ziko on point na labda inahusiana na, na serikali maybe ni uh, wizara fulani ama mahali fulani, unapata kwamba ni vigumu ndio upate hiyo taarifa mm. Yaani ume, umepitia mambo mengi sana na haistahili. Hata unapata unapelekwa hivi unapelekwa hivi unapelekwa hivi, kwa hivyo inakuwa ni jambo ambalo halistahili, na ndio sababu siku ya leo pia tuna tunasema tunakumbushana kwamba uh, iwe ni kwa serikali, mashirika yote yale na nini, ni kwamba sisi tupo kama uh, vioo vya jamii, kama ile watchdog, na kwamba tuna haki ya kuja kupata information ile ambayo tunafanya nini tunastahili. Mwanahabari akija kuulizia information, ana haki ya kupewa hiyo information, kwa sababu anapotoa hiyo habari anatoa kwa faida ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo pia ni changamoto, kwa sababu wakati mwingine unaenda mahali unanyimwa hiyo access to information, kwa hivyo unabakia pale ana hautoi taarifa ambayo ni kamili kabisa. Mm-hmm. Yeah. Na tukiangazia eneo hili la magharibi labda vile katika kaunti ya Bungoma, je, kuna ule mshikamano wa wanahabari? Mm. Yeah, upo. Uh, sisi hapa tunaweza kujivunia. Yeah. <laughs> Kinyume na hapo awali. Yeah. Eh, eh, sisi hapa Bungoma sasa ni miaka karibu tano imepita ama saba, mimi nikiwemo na mwenzangu Ketikula akiwemo e, kina wenzangu hapa Nebat kina Omka na Muyumbu wa hapa <laughs> Mumbe FM na wengine kina Namisi Cheptai na Nalianya, tuliweza kujaribu miaka saba ama tano iliyopita kuwaleta wanahabari pamoja hapa Bungoma tukawakusanya kutoka Mount Elgon, Webuye, Sirisia, Kimilili mpaka hapa tukakuja hapa makao makuu ya Bungoma. Tukawaambia wanahabari mambo ya kufanya kazi in isolation is very dangerous. Tuche pamoja tufanye kazi kama wanahabari wa kutangaza mambo ya wananchi. Na tukakubaliana kwa pamoja tukafanya uchakuzi ingawaje huo uchaguzi ukaleta mgawanyiko, lakini haikuwa hoja, that was democracy mm. na tukakubali, tukapata mrengo fulani, tukapata mrengo, lakini bado hiyo mrengo hata kama ilikuwa ni mbili ama bado ni mbili, tunafanya tu kazi moja, tukiitishwa na governor we coordinate tunakuja pamoja kama wanahabari wa Bungoma. Mm. Bado tuko na mshikamano huo huo hata chinzi na, na, naongea hivi sasa, wanahabari wote across the county tumekuja pamoja leo hii mm tunapoongea hivi wenzetu wanatutazama wametungocha kule nje, tunaenda kukutana na deputy governor wote, regardless of wewe unafanya na nini, uko mrengo gani. Uh-huh. Tumeungana wote kinyume na kaunti zingine. Utapata kaunti zingine, nimekuwa kule uwazingisho uh-huh. watu wamegawanyika, nasema wewe sio unatoka wapi, mambo kama. Lakini hapa Bungoma hata kama mtu ametoka wapi, sisi tumekuja wote, tumeweka wote pamoja, wanahabari, tunaongea lugha moja akukosangi mambo moja mbili tatu yapo, lakini sisi tukilinganisha na wenzetu katika kaunti zingine tunaweza kuchipea kama 85% or 80% ya umoja wetu wa wanahabari hapa Bungoma, na ndio maana nizungumzie hili dadangu. Umoja wetu umesababisha County Government of Bungoma chini ya Governor Ken Lusaka amemchukua John Nalianya kuwa Director of Communications kwa sasa, amechukua e, eh, Cheptai Namisi kuwa liaison officer, amechukua e, Titus Wateba kwa mama ya wanahabari, amechukua Barbara katika hiyo hiyo uzanjara wa wanahabari, na pia katika umoja wetu huo huo spika wa sasa wa National eh, Assembly yeah. Mheshimiwa Moses Wetangula amemchukua Brian Wajama, amechukua Lilian Wamalwa. Katika hali hiyo hiyo mbunge wa hapa David Makali amemchukua Nebat, amewanyang'anya hapa katika West FM, uh-huh. ameenda haya katika nafasi hiyo hiyo tu ya senator. eh, senator wenu amemchukua huyu jamaa alikuwa na K24 anaitwa Menda J amemchukua huyu Pepela wa Webuye West Webuye East Martin Wanyonyi amemchukua Aris Wanyonyi. Yeah. Unaona umoja wetu umechangia wanahabari wakati huu tumefaidika. Uh -huh. Right from the county to the national government. Yes president wetu amechukua wanahabari wetu katika serikali yake wengi sana, na hiyo ndio furaha yetu. Hata tukikaa hapa hivi tuna furaha kwa sababu tunajua wenzetu wamepave way to others to come kuingia katika nafasi zao yaani kujiendeleza. Sasa watu wanaendelea kugrow na tunatoka step hii tunaenda katika step nyingine yeah. Na sisi tunataka hayo, tunataka eh, serikali itambue umuhimu wa wanahabari. Iwapo watafanya kazi katika njia hiyo, sisi tutafanya nao kazi, na sio kwamba sasa E, hata mheshimiwa governor kama amechukua wenzetu wengi ameweka katika serikali yake, si hata sasa maovu yakitokea wanahabari hawezi kuangazia. Hapana, yeah. Sisi tunafanya kazi yetu kulingana na taaluma yetu na jinsi tume tumepewa mafunzo ama tumefundishwa. Iwapo kutakuwa na maovu, tunaangazia yale maovu katika serikali. Hatuwezi kwa sababu watu wetu wako hapo, sasa haya maovu tuwafinyilia. Hapana, kwa sababu tukifanya hivyo, mtu ambaye anaumia ni mwananchi na huyu mwananchi ni nani? Rozanaka yuko ndani kwa sababu Rozanaka alimpigia mtu fulani kura hapa kaunti ya Bungoma, maana mimi nazaliwa hapa nilipika kura. So tunawashukuru, umoja wetu umetupatia matunda hapa Bungoma, umoja wetu umetupatia matunda hata tumeona katika ngazi zingine za kitaifa tumefaidika, na hiyo tu lazima tushukuru serikali ya kaunti, tuwashukuru viongozi wetu akiwemo former speaker Tumshukuru pia spika wetu ambaye yuko sasa na wabunge, baadhi ya wabunge kadhaa ambao wametambua umuhimu wa wanahabari, wakaona ni vyema wanahabari hao waje tukae nao watusaidie, na wale ambao bado <clears throat> wana wanasitasita kuangalia wanahabari angalia ndio wale ambao wametoa wana habari muone hata speeches zao, kutoa speeches zao katika hafla mbalimbali kubwa kubwa, mm. utaziona kuna kuna utofauti, kuna utofauti wewe ambayo unajihandikia wewe yeah. una experience, yeah. kwa sababu kwa sababu na this digital era, wakati huu uh, you know uh, nyakati za digitali mm. ni kwamba anybody, ndio tumeona wana habari bandia wakiwa wamejaa kule nje. Kuna watu ambao hata ukiangalia vile wanatoa taarifa zao kwenye mitandao ya kijamii, kwa kweli it is very uh, it, it is very motive eh? ile ambayo ni ya kuchochea na kufanya vitu kama hivyo. Kwa hivyo unaonekana kama kiongozi ambaye eh, wewe ni wa matatizo tu, wewe tu ni wa vitu kama hivyo, lakini unapochukua professionals, watu ambao wamepitia uh, basi that training, utaona kwamba kutakuwa na utofauti hata katika uongozi wako, katika ku highlight zile projects ambazo unafanya kama kiongozi, na inakuwa ni vizuri sana vizuri sana, and that is why hata siku ya leo, kando tu na kuzungumzia hapa vile Lusanaka amesema, wanahabari saizi wako pale kwenye county commissioner pale kwenye makao makuu ya county commissioner wako pale, kuna mkutano ambao uko pale na naibu wa governor anakuja pale uh, in representation ya the government. We want to remind them that we want that cordial you know, working relationship. Tunahitaji hapa Bungoma iendelee jinsi ilivyo. Jambo lingine tuwakumbushe kwamba mambo yakiwa hayaendi sawa, sisi kama wanahabari tutasimama kirete tutasimama wima na tutaweza kusema hapana, tutaweza kutoa habari hizo, tuseme kwamba hapa kumeenda sawa sawa, hapa hatuendi sawa. Na vile vile pia tunaweza kusema kwamba waweze kutambua umuhimu wa wanahabari na umuhimu wa kutupea information anytime that we want. Mm-hmm. Yeah. Na kando na ule mshikamano ambao umewezesha wengi kuweza kuingia katika nafasi za pale juu, je, kuna mashirika ambayo wanahabari hawa wamo na umuhimu wake ni upi, na kwa yule ambaye hajajiunga na lolote lile, basi utamweleza nini? Asante. E, tuko na mashirika kwa sasa ni mengi, eh, lakini nikitacha tu mawili, tuko na Kenya Correspondents Association. Hili ni shirika ambalo mimi ninawakilisha Western Region na mimi ni mwanachama ngazi ya kitaifa, na pia tuko na shirika lingine la Kenya Union of Journalists la kutetea haki za wanahabari. Lakini tofauti yetu na shirika la kutetea haki za wanahabari, e, sisi ni wale ambao tuna coordinate trainings. Mashirika mengine yakitoka nje kama kama vile DW Madoja Vela Academy wakikuja na mashirika mengine kama Article 19 eh, news na, na mashirika mengine huwa wanatutafuta sisi kwamba tunataka tuwe na training na wanahabari sehemu fulani, iwe Coast, iwe Central, iwe Northeastern, Western ama Nyanza sisi ndio huwa wanakuja kutueleza kwamba tunataka wanahabari idadi fulani, na kwa hivyo tunawapata vipi, and we want regional balance. Sisi ndio tuko na data kwa sababu tuko na 500 registered members across the country, na mimi ndio nasimamia hapa Western, hapa Bungoma niko na wanachama 30. So sisi wakitueleza hivyo kwamba wanataka kuwa na training na sisi, tuna identify the areas and the registered members So we send them emails, tuko na mm, mitandao tunawatumia kwamba tunataka watu fulani, na procedure yetu tumeiweka kwamba you just apply. Hata mimi ita kwa eh, kuhudhuria ile training lazima ni apply kuna vitu ambavyo unafuata ndio sasa unakuwa nominated. So we all apply na sasa wana base kwa zile application wanachukua kama ni watu 30 ama ni watu kumi ama ni watu 20 mm -hmm. na sasa wanachukua hapo base on regional eh, balance na sasa wana habari hawa watu wanaenda kuwa train na wanarudi. Umuhimu wa shirika hili inawakumbusha wanahabari ambao labda walikuwa kule college na amesahau, anakumbushwa ama anatiliwa mkazo ili atilie mkazo sana yale ambayo alifundishwa anapoenda kule mashinani asingatie yale ambayo alifanya nini alifundishwa uh -huh. na pia kuna yale ambayo yanachipuka mapya kwa sababu ni digital era kuna yale mapya yanakuja kama mm, digital security e, tunawafundisha usalama wa wanahabari mambo na, na security na safety tunawafundisha hayo yote anafanya kazi vipi wakati kwa mfano kama wa corona sasa wanahabari wale ambao hawakufundishwa waliathirika wali, lakini wanachama wetu hakuna mtu aliathirika kwa sababu walikuwa wamepitishwa katika ile mafundisho, anaripoti vipi katika majanga haya, anaripoti vipi ugonjwa huu. Kwa hivyo e, wale ambao hawachechunga ama si wanachama, tungependa wachunge na KCA. KCA umuhimu wake itakupeleka training zetu unajua zinaenda mbalimbali, tunaweza fanyia kule Mombasa, tufanyia Nairobi, Kisuma, Nakuru ama Tanzania. Saa zingine hata huwa tunaenda mpaka Ethiopia. Uh Hata kwa wakati huu tuna mpangilio, mimi nitaondoka kwenda kule Tanzania kuungana na wenzetu kusherekea zile achievements ambazo tumefanya uh na kule Uganda sababu tunawaita hata wakati tunafanya uchakusi tunawaita wanakuwa observers. Uh So wanahabari ambao bado hawachachunga na KCA ni vyema waje wachiunge na KCA wapate umuhimu wa kuwa katika KCA kwa sababu ni hiyo tu inakupeleka training. Usipokuwa KCA vile utaingia tu, kwa mfano umeingia mahali kama hapo, utafanya tu hapo kazi unless kama hii ili shirika kama kampuni labda imeorganize training zake lakini sisi utaona utaenda trainings mbali mbali, topic zake ni mbali mbali wanakufundisha na ya kufanya kazi na pia mambo na uhusiano, wanakufundisha kuwa na uhusiano mwema na wenzako yeah. na pia mambo na uchumi wanakufundisha namna ya kukucha pamoja, kuanzisha vikundi vidogo vidogo clubs eh, ah. na kufanya miradi ndogo ndogo ya kuhakikisha kwamba unajiendeleza katika maisha yako, usitegemee tu kasi ya uandishi wa habari. Unaweza fanya biashara na wewe bado ni mwanahabari, unaweza fanya mradi fulani na wewe bado tu ni mwanahabari. uh -huh. Lakini wale ambao bado hawajafundishwa hawajachunga na sisi, ameegemea tu upande wa, wapi wa wanahabari, uh -huh. kinyume na KUJ, uh -huh. Kenya Union of Journalists, hao wanangoja tu ulipigwa, ulinyang'anywa kamera, ulinyang'anywa rekoda, na sasa kazi yao ni kutoa tu taarifa ati Lucena kalinyang'anywa kamera kwa press, na sasa wana post kwa press, social media. It doesn't help you in any way. Uh-huh. Come, we give you away. Uh-huh. Kabisa, na kuongezea pale kuna hili swala la grant pia ni mojawapo ya faida za kuwa kwenye, kwenye KCA. Wakati unakuwa pale unapitia zile training, kuna zile nafasi ambazo zinakuja uh, mashirika ya, ya, ya, ya nchi za kigeni uh, ah, wama wale donors wanakuja wanasema kwamba tunataka tufanye uh, tunataka wanahabari uh, cross the country waweze kufanya uh, uh, habari kuhusiana na uh, vifo ama afya ya waja wajawazito na wale watoto wa umri miaka mitano kurudi chini. Yeah, ama hata michezo, wengine waseme kwamba wanawake ambao katika ulingo wa kisiasa. Kwa hivyo unakwenda una apply na unapewa ile grant. Hiyo grant eh, si pesa kidogo, unafanya kazi yako pale, unafanya story yako na hata kutakuwa na uh, ile balance ambayo utabaki nayo. Na hivyo utapata kwamba unajijenga, utaweza kuingiza story zako kwenye awards. Ukipata hizo awards ziko attached na pesa. Hivyo unapata kwamba unajiendeleza, unatangamana pia na wanahabari wa nchi zingine, unajua, unaelewa mazingira yao, unaelewa changamoto zao na unaweza pia ukiona kitu kizuri, a good story, unaweza kuireplicate huko nyumbani. Na pia unapoendelea kukaa pale ndani, kama wanahabari pia tuna miaka yanasonga, miaka yanaposonga, KCA haita kudrop, haita kuacha, kwa sababu inaelewa kwamba kuna wanafunzi ambao wako university, wako college, ambao ni wa, uh, wanahabari pia wanakuja, kwa hivyo wanakuabsorb wewe pia na ile knowledge ambao wamekupatia, they don't throw it away, wanaiweka na wewe pia unakuwa absorbed kama trainer pale ndani, kama mentor. Sasa wale watoto wanapokuja wale wapya pia wewe unakuwa katika mstari wa mbele kuweza kuwapatia mwelekeo katika nyanja hii ya wanahabari. Hata hali hiyo dada yangu yeah. amesema eh, shirika hili huwa linashirikiana na mashirika mengine iwapo mwanahabari ame, amepokea threats uh -huh. na ni genuine, tumesema ni genuine, tupokee ripoti mimi nikipokea ndatuma kule Nairobi, wapitie wapitie. Tukiona kuna mtu fulani ako kat, yako katika hali ya hatari, ni shirika hili tu ambalo huwa anashirikiana na, na mashirika mengine kumchukua huyo mwanahabari kumpeleka katika sehemu fulani mm -hmm. for some time for some time wanampeleka hata miezi tatu miezi nne analishwa analipiwa rent kila kitu mpaka vile haya maneno yataisha then, then anarudishwa wakati wa corona sisi tunapeana grants hata mpaka saizi bado grants ziko zinapeanwa kwa wanahabari ambao ni wanachama wetu ilikuwa ukiandika habari wakati wa corona kwa sababu kazi ilikuwa imesimama uh mm-hmm. -huh Ukituma story unatumia shilingi 3500 ukituma story kama ni mbili kama ni tatu, unaona hiyo pesa inakuwa nyingi. So hiyo ilisaidia sana wahabari, wanahabari ku, kujisustain wakati wa corona yeah. ndio sasa shirika hili, hayo ndio baadhi ya maneno ambayo tunajivunia mm -hmm. ya kwamba hatukai tu kama shirika kuangalia yale ambayo wanahabari wanapitia, lakini pia tunahusika kuwasaidia wanahabari kuhakikisha kwamba maisha yao yako sawa sawa na kando na hizo faida ambazo umetaja, sijui kama pia nyinyi mnajaribu kuwasaidia wanahabari kuweza kupata iwapo kunatokea na nafasi za ajira katika tuseme, kwa mfano kule DW, BBC, kama mnawaunganisha Manake nimeona katika taifa la Tanzania wanajaribu kuhakikisha kwamba wanahabari wao angalau wanawasaidia haya mashirika yanawasaidia kuweza kupata ajira huko. La hasha. Eh, lazima tueleze ukweli. DW hao ni wafadhili wetu training zetu nyingi, hata ukiona tutakuwa ukiona bana yetu utaona DW yuko pale. Na sasa ndio ninakueleza kwamba hizi hela ambazo tunawasaidia wanahabari wana ambao wameathirika huwa zinatoka katika kapu la DW, lakini sisi hatuna link yoyote ya kuwaajiri wanahabari kwa sababu DW huja tu hapa ama kule mataifa mengine ambamo wanafanya kazi kufanya tuna wale ambao wako katika kazi tayari kuwasaidia kujiendeleza. Hata katika e, vyombo vya habari kama hapa iwapo kampuni hii ni memba ya DW utaona wandakucha hapa kupeana vitu fulani kusupport, yani ile kampuni iendelee mbele, lakini wao hawezi peana ajira. Yeah. Kitu ambacho nimekiona pale kwenye ya kutokana na usimamizi wao ni kwamba kwa, iwapo kuna nafasi za ajira uh, kuna ile sharing, kuna ile ku, uh, ah, kushare uh, kuhakikisha kwamba zile opportunities zipo kwenye members. Members wanaweza jua kwamba mahali fulani kuna opportunity fulani, mahali fulani kuna opportunity fulani, hata kama ni kule nje, yale mashirika ya kule nje wanajua kwamba hapa wanataka producer wa kitu fulani. Kwa hivyo ile kushare, kuna zile platform ambazo tuko nazo eh, connection, eh, connect, connection. Yeah, hiyo connection wanaweza kuconnect na vile vile pia nimeona ki, kiwango uh, ambacho chairman sasa ambaye ni chairman wetu kabisa uh, William Ono eh, akiweza kutoa recommendation wakati mwingine unakwenda kuapply hata kwenye NGO fulani as a communication expert, a communication strategist, wanakuambia tunataka uweze kuandika wewe ni, ni, ni member wa shirika lipi, na lazima barua iwe pale. Kwa hivyo katika mstari wa mbele kutupatia ile recommendation kusema kwamba wewe ni mwanachama wao na umefanya 1 2 3 ukiwa na wao, hivi ndio vitu ambavyo umeweza kuwafiki. Uh mm-hmm. -huh. Yeah. Naona muda wetu umetupa kisogo data, dada Kate na mhm. bwana Benson Lusenaka yeah. Lakini leo umesema kwamba kilele cha sherehe za maadhimisho ya uhuru na habari ni wa vyombo vya habari ni wapi? Mm, kwa sasa sasa hivi eh, kuanzia saa tatu hadi mwendo wa saa nne tutakuwa pale kwenye makao makuu ya county commissioner ambapo tuko na breakfast na deputy governor eh, breakfast pale tunazungumza mambo yetu kidogo pale na pia kuna kikombe cha chai alafu baada ya hapo tutakuwa tuna kutembea. Kutakuwa ile procession uh, kwenye mji wa Bungoma tukielekea katika chuo cha uh, shule ya upili ya, ya wavulana ya Bungoma High ambapo basi tutakuwa tunapanda mti pale pamoja na naibu gavana kama pia mchango wetu katika kuhifadhi mazingira. Naam. Yeah. Shukrani sana, labda maneno ya mwisho kutoka kwa kaka Benson. Eh, mimi maneno yangu ya mwisho ningependa tu eh, kwanza eh, kusema asante kwa West TV Fraternity kwa kutupa nafasi hii kuja hapa na kujieleza ama kuelezea siku hii muhimu ya wanahabari, na pia ningependa kushukuru E, yule dada ambaye ametupa nafasi kutuuliza maswali <laughs> e, tunasema asante yeah. E, tungependa kusema kwamba wenzetu kule nje e, ningependa kuambia kwamba muwe katika hali ya umoja, jinsi dada yetu ametuuliza hapo, umoja wetu ni nguvu, uh -huh. utengano ni udhaifu. Ningependa wanahabari wote muche pamoja, tuungane ili tuhakikishe kwamba kazi yetu ya wanahabari inatambulika uh -huh. na inaheshimika na watu wote. Yeah. Naam. BK sio? Eh, yeah, mimi niko sawa kabisa tayari kwa siku ya leo. Shukran sana kwa kuja na vile vile shukran kwa kazi nzuri ambayo mnaiendeleza kule nje katika nyanja hii ya wanahabari. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada la kuhitimisha gumzo la siku siku ya leo ya Jumatano, ambapo basi tunaadhimisha ama kusherekea uhuru wa vyombo vya habari. Hadi Jumatano nyingine, nimekuwa wako Ruth Songa, kwa heri.